Здравствуйте, меня зовут Анастасия, и это урок э, по GetResponse, специальный проект «Валим из офиса». Сегодня мы будем э, регистрироваться в сервисе GetResponse. Это сервис, через который можно вести рассылки. Э, заходим на главную страничку getresponse.ru. И здесь у нас есть два варианта – попробовать и купить. Для начала попробуем в течение 30 дней пользоваться этим сервисом и посмотреть, насколько он нам удобен. Жмем кнопочку «Попробовать». Здесь необходимо ввести адрес электронной почты. Придумать пароль. и ввести свое имя. Регистрируемся. Жму «Сохранить пароль». И теперь, э, чтобы закончить регистрацию, нужно пройти проверку своего электронного адреса. Иду в почту, открываю письмо от GetResponse и нажимаю «Активировать учетную запись». Теперь нужно завершить ввод данных о себе. дописываю необходимые данные Все вплоть до индекса нужно внести. И нажимаю «Обновить сведения». Все, теперь моя учетная запись зарегистрирована, и я могу начинать пользоваться бесплатной версией.